Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tego miejsca chciałbym zaprosić do obejrzenia mojego teledysku, który pojawi się 13 grudnia 2021 w dzień rocznicy wybuchu stanu wojennego. Elo, pozdro.